Let's go. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk okay. video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan Sangat sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Alright. Seperti yang kurang semua tahu, lagi seminggu je tahun 2021 bakal meninggalkan Allah, kita. Betul, tiga hari lagi lah. tahun lepas, fakta ada senaraikan 10 perkara paling viral tahun 2020 yang rakyat Malaysia tak boleh lupa. Aha. Ada yang bersenam, ada yang bermain game, Hmm. So, kira dah macam tradisi lah kan? Macam okay. tak lengkap bulan tahun 2021. Kalau kita tak throwback, perkara yang paling viral sepanjang Apa tahun eh? kan? Ha. Jadi dalam video kali ini, jom kita putarkan sebelum masa. 10 perkara paling viral tahun 2021 yang rakyat Malaysia tak boleh lupa. Eh, eh, eh. okay. sebelum tu, jangan lupa subscribe Fakta tau. Dan jangan lupa hmm. tekan loceng 10 Pisang harga kayangan Macam tak masuk akal je tajuk ni kan Tapi itulah yang berlaku di Kota Baru Kelantan Apabila seorang warga emas yang berusia 60 tahun Telah membeli sesikat pisang lebih 1 kilogram Dengan harga RM1,234.56 Apa tu? Cantik betul nombor tu kan? <laughs> Sebenarnya pisang tu cuma berharga RM7.30 je tapi Aha. pembeli telah tersilap memasukkan harga ketika membuat pembayaran menggunakan oh, e-wallet. Mungkin okay. pakcik itu salah masukkan nombor PIN kod, tapi pemilik kedai telah memulangkan semula baki RM1,227.27 okay, okay, okay, kepada pembeli. Selain pisang, pernah juga viral di media sosial. Saya kira memang pisangnya gitu kan dan makan di sebuah restoran terapung di Langkawi Uish. telah membayar hidangan siakap bernilai RM1,852.50. Oh. Mahalnya. Cerita, pemilik kedai berkenaan telah menerangkan terlebih dahulu harga ikan tersebut sebelum pelanggan itu mengambil pesanan dan kenapa harga ikan itu mahal. Saya peringatkan dia lagi sekali sampai ke meja makan saya pergi saya kata cik Jangan ambil ikan tu terlampau besar. Kalau Fak tahu, makan ikan dari tin sardin pun sedap. Hahaha. <laughs> Okay, sebab Sembilan. ikan dia mahal, guys. Spider-Man No Way Home. Eh. Kurang ingat, kehangatan cerita Spider-Man terbaru ni tak terasa ke di Malaysia. Pada hari pelancaran cerita ini, penuh di media sosial dengan gambar-gambar orang ramai yang memakai kostum Spider-Man. Berbagai jenis Spider-Man kurang boleh jumpa dan ada juga yang memakai kostum Spider-Man yang kelakar. Oh. Film ni punya viral sampaikan Sony mengatakan mereka berjaya mengutip 4.1 juta oh. ringgit pada hari pertama filem ini ditayangkan. Wow, oh, apa yang paling membanggakan apabila mereka telah menemui dua nama anak Malaysia tertera di ending kredit cerita itu huh? Ha? iaitu Dayang Nurafida yang berperanan sebagai production coordinator oh, dan yeah. juga Diana Omar Kedua-duanya merupakan graduan daripada MMU. Bangga betul rasanya. Oh. Fakta nak tengok cerita ni memang best. Tapi Fakta tak nak cerita lebih. Sebab nanti terspoiler pula. Lapan. <laughs> Siti Nurhaliza lahirkan anak kedua. Oh. Siapa je yang oh. tak kenal dengan penyanyi legenda ni kan? Ah, ha, ha, ah, ha, ah, ah. pada 19 April 2021 viral di media sosial apabila penyanyi terkenal tanah air ini telah selamat melahirkan anaknya yang kedua. Kelahiran Muhammad Afwan telah mendapat perhatian banyak media. Ya, ya, Bukan betul. itu saja, malah ya. bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Muhammad pun turut mengucapkan tanya kepada Siti Tau. Ha. Kurniakan segala kebaikan oleh Allah SWT. Amin. Tanya. Siti siap buat lagu lagi untuk anak lelaki dia ni tau. Lagu yang bertajuk Anak Anda telah dilancarkan okay. seminggu selepas kelahiran Afwa yang kini telah mendapat lebih 783,000 tontonan. Oh, Tapi kan banyak. ada satu lagu Siti ni yang melekat dalam kepala Fatau sampai sekarang Apa tu? lagu Ting ting tang ting tarang ting tiga ting tang ting. <laughs> Fakta selalu nyanyikan lagu tu untuk tidur ke anak Fak tau tau. Ha, oh, iya ke? Memang berkesan. Tujuh. Baru-baru dengar guys. Ambil vaksin, pakai kostum. Aha, ini kita dah pernah react kan. Negara yang mempunyai rakyat yang sangat kreatif dan kelakar. Contohnya masa PKP, pelbagai aktiviti menarik dan kelakar betul, telah betul, terhasil betul. untuk menghilangkan kebosanan di rumah. <laughs> Kreativiti ini mula berkembang. Setelah vaksin mula tiba di Malaysia di mana pelbagai telatah mula timbul apabila rakyat mula keluar untuk mengambil vaksin. Ada yang takut. Ada yang melatah. Dan ada juga yang memakai kostum. Okey. Hahaha, lawak kan? Terdapat pelbagai jenis kostum dipakai. Betul, betul, betul. Banyak sangat masa tu. Ini. Dan antaranya ialah Batman dan Joker. Hmm. Dinosaur. Dinosaur kita dah Pisa. tengok tu. Eh, bisa belum lagi. Ultraman. Ush. Superhero Marvel. Aha, ni yang Marvel dah. Kamen Rider dan juga pocong. Alamak. Uh, jadi patutlah record kalau jumpa. I <laughs> belum tengok. Enam. Eh, tak penat ke abang Jeffrey's Jeffrey's kahwin. Eh, eh, silap. Daddy Cap kahwin Oh, the siapa? What is on the news today? Ha, jadi terkejut sikit Yelah, tak ada angin tak ada ribut Tiba-tiba je dah kahwin ha, ha, ha. Aris uh... Ah. Ramli Atau lebih dikenali sebagai Caprice Merupakan seorang rapper Yang boleh okay, matangkan okay, okay. level international Kurang tengok je lagu-lagu dia Hey yo, Caprice, I got you, man Bagaimanapun beliau telah hilang dari radar selama lebih 40 hari Sehinggalah okay. pada 15 November Apabila gambar serta video pernikahannya viral di media sosial uh-huh. Caprice kini telah selamat berkahwin dengan gadis pilihannya Farah Inalis yang berumur 26 tahun selepas berkahwin, Caprice telah membuat keputusan untuk menukar namanya daripada Daddy. Caprice kepada Daddy Cap. Oh, Harap-harap semangat Daddy tahun baru akan memberi lebih makna kepada Daddy Cap. Yang tahu je tahu. Yang tahu yang tahu yang tahu yang tahu yang tahu. Eh, sedahlah aku dia. Cikgu keluar suara naga. Hah? fakta tersedar masa pertama kali tengok video ni. Video yang viral di media sosial ini menunjukkan seorang guru yang bernama Herdiana Abdul Hamid okay. atau dikenali sebagai Cikgu Dian sedang mengagihkan makanan kepada anak-anak muridnya. Apa yang membuatkan video ini kelakar dan viral disebabkan anak-anak muridnya yang bising daripada suara biasa tiba-tiba suara cikgu itu bertukar menjadi suara naga. marah besar Tindakan cikgu ini telah mencuri tumpuan di media sosial Sehingga kan dijadikan parodi dalam rancangan meletop Yang lain duduk dulu Jangan makan <laughs> Lucu lucu lucu Empat Ambek dan Yasin Okey. Kebetulan digegar baganza. Gegar Korang semua mesti kenal dengan senario kan? Iaitu kumpulan pelawak yang selalu menghiburkan kita masa kecil-kecil dulu. Saya bukannya pembancu air. Tetapi saya adalah pembancu simen. Eh. <laughs> Selain terkenal dengan persembahan lawa, terdapat banyak lagu-lagunya yang terkenal. Memang penyanyi. Kaya, Cinta Zapin. Cuba teka Zapin apa? Hmm. Dan cari tambah. Bagaimana pun oh, memang memang dia nyanyi, nyanyi nyanyi pada kan. November. Nyanyi lah. Bulan pelawak ini telah menggegarkan pentas di program Gegar Vaganza yang ke-8 di mana Saiful Apek dan Yasin Yahya telah Aha. membuat kemunculan dengan nyanyian lagu Aspalela. Aspalela. Dan cari tapak. kemunculan mereka telah menyentuh hati ramai peminat. Betul betul. Kemarin uh, saya sebenarnya sudah buat react guys uh, pasal Ape dan Yasin ini, tapi memang terkena copyright dan diblok. Tak boleh tayang. Merupakan yang paling gempar. Ah. Lamaran of the year akhirnya kahwin. Korang ingat tak Dalam video fakta sebelum ini Iaitu 10 perkara viral Tahun uh -huh. 2020 Yang rakyat Malaysia tak boleh lupa Fakta ada senarikan dalam list nombor 1 Iaitu lamaran of the year Lamaran ah, okey. year Ha, setelah habis setahun berteka-teki Tentang tarikh pernikahan pasangan ini Pada 5 November 2021 dengan dua kali lafaz hmm. Akhirnya pasangan ini telah sah bergelar suami isteri. Wah, semoga samawa. Bagaimanapun majlis itu diadakan secara tertutup di sebuah lokasi di Janda Baik Pahang dan okay, hanya viral oh, apabila diketahui pihak media setelah sebulan perkahwinan mereka. Lagipun kan sekarang kena jaga SOP dan hanya 100 tetamu sahaja yang boleh okay, Betul, betul. Kalau heboh-heboh, nanti takut berduyun-duyun pihak media datang. Betul. Tahniah Fatah ucapkan kepada Kamal dan Kukasha. Tahniah. Dua Lagu pertama, Pembantu Datuk Vida Ha, tipulah kalau korang kata Korang tak kenal siapa Iqbal ni kan Penuh di media sosial tentang Iqbal ni Okeylah, Fatah tak nak cerita banyak-banyak Takut nanti kena kecam pula ha, ha, ha. Ahmad Iqbal Zulkifli yang berumur 27 tahun ini merupakan seorang usahawan dan bekas pembantu kan? kepada Datuk Vida di sebalik kejayaannya sebagai seorang usahawan. Siapa sangka beliau juga mampu menjadi seorang penyanyi yang mempunyai suara yang unik. Tak percaya? Korang tengok je lah lagu pertama ciptaannya yang bertajuk Hujan. Kini dah lebih 2 juta tontonan. Wow. Jauh darinya. Woi, sedap. Malah di awal pelancaran lagunya, beliau telah mendapat sebanyak 400,000 tontonan kurang daripada 24 jam oh. dan berjaya menduduki tempat pertama dalam carta trending di YouTube. Wow. Satu. Number banjir one. besar paling teruk. Penutup kepada tahun 2021 merupakan peristiwa yang paling sedih yang meninggalkan kesan dalam hidup kita termasuklah fakta pada 17 Disember telah berlaku satu kejadian yang pertama kali berlaku sepanjang hidup Faktau di mana hujan lebat dan berterusan selama dua hari ya. sehingga menyebabkan Selangor dan beberapa buah negeri telah mengalami satu banjir besar yang dahsyat di mana banyak harta benda dan nyawa telah terkorban. Betul. Rumah Faktau pun turut terjejas dengan kejadian ini Allah. tapi Alhamdulillah sekarang dah makin pulih. Faktau tahu bukan mudah untuk menghadapi perkara yang sangat mengejutkan ini betul, dan Pak Tau sangat bersimpati dengan semua pihak yang terjejas teruk selain di Selangor antara kawasan lain yang turut terjejas dengan banjir besar ini adalah seperti Terengganu, Kelantan, Pahang, Perak, Kedah, Johor dan Negeri Sembilan kalau korang nak tahu ini bukanlah pertama kali banjir besar berlaku di Selangor banjir yang paling teruk pernah direkodkan adalah pada 26 Disember 1971 apabila hujan angin monsun lebat berterusan selama seminggu Satu di mana air minggu. naik kurang daripada 24 jam melibatkan negeri Pahang, Terengganu, oh. Johor, Kelantan, Melaka dan Selangor. Apa yang paling menyentuh hati apabila berlaku banjir ini kita dapat lihat bahawa hubungan rakyat Malaysia ini erat betul, saling yep. membantu dan bersatu hati menolong mereka betul, betul, yang betul. ditimpa kesusahan eh? Faktau juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua betul, pihak betul. yang telah membantu Faktau dan mangsa banjir yang lain Marilah sama-sama kita berdoa. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء aqli'i wa ghidhal ma Okay guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi 10 perkara viral tahun 2021 yang rakyat Malaysia tak boleh lupa. Terima kasih Abang Faktau yang sudah sharing kepada kita, khususnya kepada saya orang Indonesia dan memang saya uh, tidak terlalu mengikuti kan trending ataupun yang viral-viral di Malaysia hanya beberapa saja. Kalau teman-teman itu hantar kepada saya, saya boleh faham. Tapi kalau ha- teman-teman tidak hantar kepada saya pasal yang viral dekat Malaysia, maka saya tidak boleh faham macam tuh. Okay guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah support channel saya ini sampai sekarang dan terima kasih banyak akhirnya ini 2021 akan berakhir dan mungkin teman-teman semua ada request kepada saya di tahun 2022 nih kita nak buat apa? Nah, sila komen ke bawah. Terima kasih sudah tengok video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. you.